παιδί είμαστε δεμένοι Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν πηγαίνει Στο μεσαίο το καθάριδι είμαστε δεμένοι Με τα χέρια στον αέρα μόνοι σου χορεύεις Και με δένεις και με λύνεις κι όλο με μπερδεύεις Με τα πόδια κλεισμένα και χωρίς τις γοβές Σ' ένα έργο δίχως τέλος όλο κάνεις προβές Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει Στο μεσαίο το κατάρτι είμαστε δεμένοι Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει στο μεσαίο το κατάρτι είμαστε δεμένοι τα χέρια σηκωμένα κάπου θες να φτάσεις Μια οραθή κορδέλα προσπάθεις να πιάσεις Με τα μάτια σου κλεισμένα μέσα μου κοιτάζεις Σαν όλα ανοιχτό βιβλίο πάλι με διαβάζεις Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν βγαίνει Στο μόνο κατζάρες είμαστε δεμένοι Κι αν σε θέλω κι αν δεν θέλεις τίποτα δεν βγαίνει Στο μεσαίο το κατζάρες είμαστε δεμένοι θέλω κι αν δεν θέλεις τίποτα δεν βγαίνει Στο μεσαίο το κατάρτι μας στεβεμένοι Κι αν σε θέλω κι αν δεν θέλεις τίποτα δεν βγαίνει Στο μεσαίο το κατάρτι είμαστε δεμένοι